Новой жизни, где нет грязных крас И нет жестоких мыслей от подобных идей, Взорвется голова, народ очист Пока поздно себя Старая Старая песня о новой жизни Где нет грязных фраз и нет жестоких мыслей От подобных идей, взорвется голова Народ очисти, пока не поздно себя <laughs> Ну все, короче, <laughs> попробовали Ребята, музыканты, спасибо. Это на самом деле нам нужно было порепетировать, поэтому мы воспользовались очень...